Vamos xa co acto de clausura. A nova coa xente. Esta Asamblea Soberana decidiu como quere organizarse e cada onde quere organizarse para facer o que. Aí fora, que é onde está o noso traballo. Afortunadamente, non nos esquecemos e afortunadamente tamén escollemos ao noso portavoz nacional para que non permita no noso nome que ninguén o esqueza. Ele é a nosa voz. Con todas e todos vos, o portavoz nacional da nova Xosé Manuel Beiras Torrado. En menudo enguedello me metedes. Por si fosen poucos os que xa teño. Amigas e amigos, compañeiros e compañeiros militantes da Nova, compañeras e compañeiros de todas as organizacións sociais, movimentos, plataformas e organizacións políticas e aquí presentes e algunhas que non poden estar presentes pero que compartimos unha loita común non? unha loita común e unha loita que debe ser unha loita final como di o texto da internacional pois primeiro de nada a miña gratitude e en nome de toda a militancia da Nova para os convidados e convidadas o noso saúdo máis cordial, máis fraternal, máis de irmandade e, sobre todo, máis absolutamente solidario. Especialmente, se me permitides, para os compañeros e compañeiras que comparten connosco unha arriscada, pero até agora feliz travesía rompendo o xogo deste rexime podre no seu propio marco institucional, cando menos no marco da autonomía galega. Entón, evidentemente, estou me referindo aos compañeros e compañeiras de Esquerda Unida de Galiza e tamén eh, porque as dimensións materiais non son óbice para que a importancia cualitativa de cada quen sexa na súa propia identidade os compañeros e compañeras de, do espazo ecosocialista e máis de ECUO. Pero hoxe, Vimos de pasar por un proceso asamblear moi longo, moi intenso, moi demorado e paso a paso no tempo ao longo de varios meses, mesmo con algún episodio programado que non é habitual nos procesos congresuais das organizacións políticas, como é a celebración, digamos que a mitade de camiño, pouco máis ou menos, dun plenario simplesmente deliberativo que tiña que valer mesmamente para que sin a presión de se se vai votar e quen vota e que votamos o que escollemos, a deliberación e a troca de posturas, a dialéctica no sentido máis propio da palabra e tamén no seu sentido máis dialóxico do diálogo, permitirse decantar unha serie de cosas e clarificar como se fose aquelo que os revolucionarios portugueses do 25 de abril facían por todo o país adiante que, que eran denominadas as sesións de esclarecemento, verdad? Bueno, pois en todo este proceso eu coido que a primeira cuestión que logramos foi que non houvese absolutamente ningunha laña, ningunha eh, fisgo, ningunha eh, cap posibilidade de dúbida de que o proceso foi tan absolutamente aberto a capacidade e a liberdade de expresión, de tomas de decisión na base, de promoción e catapultar hasta estes últimos menos, mesmos plenarios as súas opcións, as súas obxecións, os seus reparos, as súas rectificacións ao proceso de elaboración dos textos hoxe aprobados, foi tan libérrima que incluso, evidentemente, xa vestedes que isto non houbo ningún tipo de peneira a nivel comarcal. Aquí chegaron todas as enmendas. Algunhas, xa sabemos, sempre pasa igual. Todos temos un certo ego e sempre hai algúns que en maior ou menor medida, todos nós en algún maior medida, pois tendemos a considerar que aquilo que elaboramos é o máis importante ou ten unha importancia tan grande que non se pode deixar de lado. Pero eso é precisamente unha característica do que eu recordaredes que dixen como diagnose e prognose ao remate da sesión da Asamblea Constituinte do Catastro de Xudio do ano pasado. Cando toda a tensión que houbera, eh, as crispacións incluso, pois deran lugar a que se puidese pensar eh, que nacíamos dunha maneira un pouco convulsa. Eu dixera, vos se sigo a repetilo, acabábamos naquel momento de poñer a funcionar unha escola. Si queremos que haxa unha nova cultura política, si queremos efectivamente que sexan os cidadáns, os protagonismos, os protagonistas mesmos e directos da propia construcción do proxecto estratégico deste povo, das súas clases populares, da cidadanía do común e da maría social, que sexan os cidadáns os protagonistas e que non simplemente sexan aqueles os que se lle di se lles parece ben ou malo que se elabora dende gabinetes. Evidentemente, ese é un proceso que dá lugar a unha enorme heterosinidade e diversidade que evidentemente ten que pasar por fases convulsas. E eso significa un proceso de aprendizaxe. O proceso de aprendizaxe colectiva, que é o único que pode desembocar precisamente na síntese artellada de todas as distintas lecturas da realidade social, da súa problemática, das visións de cada, de cada clase social, dos seus propios intereses, das súas propias formulacións ideolóxicas, das súas visión, de cada fracción de clase, de cada grupo, e mesmo de cada grupo organizado preexistente que aposta, como apostaron varios neste proceso, por integrarse nunha organización asamblearia construída de baixo arriba, e, evidentemente, de afiliación individual e absoluta e libérrima decisión en cada momento de cada un dos militantes. E, polo tanto, eu quero agradecer a toda a militancia o esforzo que leva feito dende o 14 de xullo até hoxe mesmo por continuar a levar avante ese proceso de aprendizaxe, ese proceso de inculturación nunha nova cultura política. E a nova cultura política significa que non pode ser un comenzo a partir de cero, nin un facer un borrón e conta nova da cultura pasada, senón que tes que ser un encontro, unha confluencia como fluvial de culturas políticas, unha que está no manantío xurdindo, pero que ven por outro, por outra canle a cultura do pasado, pero que é unha cultura que temos que ter en conta. Non se pode crear unha nova cultura política sin incorporarmos todo o patrimonio e toda a benza de cultura no sentido da teoría, pero no sentido da praxe, da práctica, que representan por unha banda dende hai máis de século e medio as loitas de clase, especialmente as loitas obreiras e as loitas do campesiñado, as revolucións obreiras para as revolucións campesiñas, a empezar pola de mexicana, por exemplo, as loitas de autoliberación dos povos que estaban esporiados e sometidos á presión colonial contra as metrópolis, e as loitas polos dereitos civis que reformularon a configuración da cidadanía nas sociedades contemporáneas a partir sobre todo dos anos 60, as loitas dos negros americanos contra o racismo, as loitas das mulleres por igualdade, as loitas por igualdade de xénero, as loitas contra a discriminación lingüística e contra a discriminación cultural, as loitas por dereitos civis que temos que seguir a defender nós porque pretendo esmagalos eses bárbaros que están no poder esa especie de delincuentes antidemócratas que configuran o novo rostro do fascismo na actualidade. E en ese proceso eu teño que agradecer moi cordialmente e moi en concreto, referíndome agora xa ao que esta proceso de asamblea ao traballo abnegado e a paciencia e a templanza para empezar dos membros da mesa que onte sobre todo aturaron situacións moi fastidiadas pero tamén a todos os compañeros e compañeiras que traballaron na organización logística sin a cal isto non podría ocurrir empezando polo Sardiña que foi capaz de traballar no plano informático para que para hacer, por exemplo, unha votación tan complexa como sempre a das listas abertas con unha celeridade que é moi superior ao que ocurriu ano, ano pasado. Pero tamén aos mozos e as mozas, porque primordialmente eran mozos e mozas, eh, que eh, asumiron ese traballo eh, para mí sería imposible realizar, de recontar os votos visualmente. Que hai que ter aguante para estar horas e horas facendo isto. Porque é moi fácil votar discursos como fago eu agora. Pero o difícil non é votar discursos. Porque ademais cando a xente xa está convencida, pois aínda que disparates van vanse dicir que moi bien. Que non penso que poda ser o meu caso, porque entón estaría aviado conmigo mesmo. Pero tamén quero hoxe expresar a miña gratitude a, a un sector, digamos, a un conxunto determinado, vou decir, no mes de agosto eh, deste ano. Cumpliránse nada menos que 50 anos, medio século da Constitución formal nun despacho de abogados da Coruña, concretamente de Sebastián Martínez Risco, por un grupo de mozos, fundamentalmente, galegos, de mozos fundamentalmente, digo, algún senior, e coa presencia de compañeiros cataláns nacionalistas e socialistas o Partido Socialista Galego. E casi simultaneamente, pois tamén se procede á fundación da Unión do Pobo Galego. E aí comeza un novo ciclo histórico da nosa nación. Comeza o ciclo histórico onde as xeracións que non padeceran sendo adultas nin insiquera sendo mozas ou adolescentes o atila en Galiza, porque eu resisto a chamarlle guerra civil, en todo caso a guerra de España, a sublevación militar fascista do 36, ah, pois decidiron que non abondaba a con facer eh, con facer un traballo de eh, creación de conciencia, da identidade cultural propia, etc., etc., sino que compría entrar en batalla no plano da loita política contra o fascismo franquista en clave de esquerda e en clave da nación galega e do povo galego. E hai aquí moitos supervivintes daquela. Alguns, que os vexo aquí, algunhas tamén. E toda esa xeración a eses compañeros e compañeiras que dende aquela e xeracións seguintes que en diante son veteranos e veteranas militantes do nacionalismo, é de lei que todos e todas, e a empezar pola xente máis moza, que con toda a legitimidade tantas veces critica a bella cultura dos vellos, dos vellos gateiros como a min, que se lle renda homenaxe porque nunca se pasaron a fronteira como tanta outra xente que se pasou o PSOE, o PP a palanganear ou a convertirse en colaboracionista ou disfrazarse de lagarterana ou estar en institucións moi de moita zona sexa Real Academia Galega, sexa pa, como se chama, Consello da Cultura Galega e cousas en vinagre, onde algúns, dende logo, viven máis de Galiza que para Galiza. E esta xente nunca. E aí están. E aí onde se pode realizar precisamente esa osmose entre a cultura que nunca renegou, que ten os vicios, que ten as deformacións, que ten os tics, que ten os hábitos, da maneira en que nós, as xeracións da miña e outras seguintes, fomos introducidos na práctica política, nas nosas, das formas de militancia, das formas de entender o que era a obediencia ou do que era a disciplina, etcétera, etcétera pois a confluencia de todo o que se pode aportar do que antes decía as tres grandes correntes, as tres grandes correntes históricas eh, dentro da matriz que constitúe unha realidade e non virtual que é iso que se chama Galiza Galiza como país, como ecosistema como povo, como nación, como sociedade, como cultura e como suxeto político representamos. A confluencia de eso co novo ciclo político, coa cultura que procede da xente que nunca quixo participar en militancia organizada de partidos porque estaban podres, porque Os partidos aparecían como simplemente aparatos e a veces perdese de vista que unha organización política, para empezar, é un colectivo mellor de milleiros de xente de cidades do común que apostan por eso e que aínda creen que poden ir por aí. E unha cousa é eso e son, outras son as cúpulas e os aparatos. E a confluencia da xente que estaba decepcionada eso A xente que procede aos momentos de rebeldía e os aportes, as aportes fundamentales que proceden de toda os procesos altermundistas, sobre todo antisistémicos, da constitución das redes, creación das redes, das redes de movimentos sociais, das redes mundiais, como a propia rede na que nós estamos tamén participando indirectamente. E eu estive máis directamente nunha etapa anterior como é a Rede Mundial dos Dereitos Colectivos dos Povos, nacida da Consello da Conferencia de Nacións sin Estado de Europa, e onde ademais xa integraron os curdos, eh, os saharauis, e os palestinos, e os amazigs, e despois toda a rede dos movimentos de povos orixinarios, como eles queren que se chamen, dos movimentos chamados indigenistas da América Latina, dende Guatemala, os mayas, até os mapuches do cono sur, tanto na banda argentina como na chilena dos Andes. E iso é o que temos entre mans. E iso que non ten que dar a capacidade de visión desde unha certa distancia de realmente que non somos como un crisol en pequeniño neste Lilliput que a nivel do planeta é a nación galega pero que é moi pequeno pero se si somos intelixentes capaces de amarrar a un xigante para eles como era Gulliver con alfinetes e fíos Da mesma maneira que iso que se di é que un mosquito non pode nada contra un elefante, pero unha nube de mosquitos pode facer tolear e acabar matando un elefante. El o elefante, naturalmente, é a plutocracia, a plutocracia financeira, que é o poder despótico das oligarquías vehiculizada a través de institucións antidemocráticas. Pero, dito isto, para non acabar falando de que as 12 da noite porque para vos sería unha tortura e para min unha aposta por un infarto de miocardio tampouco é cousa montar un numerito de beiras dese tenor xa me chega cos que hai que montarlle no seu momento al Núñez e ao narco presidente quero engadir algunhas palabras sobre que a, ao meu ver resulta xa para min patente como eh, resultado resultados cardinais desta asamblea. O primeiro é a convicción absolutamente mayoritaria de que a nova está por riba de calquer eh, proxecto de calquer semento de calquer grupo. Un proxecto común non pode ser un proxecto que se faga nin como cando se eh, introducen dis, distintos metais nun proceso de fusión para facer unha amalgama, nin tampouco nin tampouco pode ser un proceso que consista en que un específico proxecto logre a aquiescencia de todo o resto, nin tampouco pode ser un collage de proxectos específicos distintos simplemente xustapostos. O proxecto común é aquel que efectivamente a partir de distintas lecturas sexan individuais da cada un dos individuos, sexan grupais, pero coincidindo en eixos vertebradores que marcan aos centros de gravedade a cuestión da esquerda rupturista transformadora e a cuestión da dereitos colectivos, por tanto, dereitos da nación galega, do povo galego, a súa soberanía, pois consiguen un proceso dialéctico facer a síntesis de aquelo que configura o proxecto común e as demais cuestións son lecturas específicas que cada un pode manter pero que non poden e intentar que tamén se introduzan sí a resultante do proxecto con marca o que é asumible por todos. Pero, en segundo lugar, é un proxecto estratégico. E a ver se si temos moi claro todas e todas que coido que sí, a altura de hoxe, no hora en que estou a falarvos, que o proxecto estratégico de Anova é o novo proxecto estratégico do nacionalismo galego de esquerda para o novo ciclo histórico que se está a abrir no período en que agoniza o anterior ciclo histórico, concretamente o que arrancou dese fraude que constituiu a chamada transición e a reforma política do irreformable. É un proxecto estratégico para todo un povo e, polo tanto, se é un proxecto estratégico ten que ter longa duración e, por tanto, se é un proxecto estratégico ten que ser a matriz da que se van tirando as propostas e proxeccións de accións políticas conxunturais ou de accións políticas tácticas tanto na acción política fundamental que ten que ser no seu da sociedade civil canto na súa proxección nas institucións políticas existentes aínda agora que corresponden a un regime que temos que conseguir entre todos crevar, romper, facer reventar porque está podre por dentro e gangrenado e non vale. Por lo tanto, un proxecto rupturista. E ese proxecto rupturista, evidentemente, é un proxecto que se ten que vehiculizar onde están os motores de calquer transformación histórica. Nunca están nas institucións. Sempre están onde está a cidadanía. Nunca están nas institucións. É na cidadanía, ou seja, a cidadanía onde se eh, dan as dinámicas que eh, desembocan en hexemonías que se teñen que protexer na sociedade política, xa o dixen antes un momento, pero quero repetilo agora, en presencia de todos vós. E iso significa que, polo tanto, o centro de gravedade está na sociedade civil e que o que aquilo que facemos para proxectalo nas institucións políticas é precisamente con esa función e temos que distinguilo moi ben. Agora ben, é necesaria unha política de alianzas e esa política de alianzas non considero que deba ser só cinxida ás alianzas para concesos electorais Quen puidese pensar que eu desconfiaba de posibles alianzas, de posibles procesos de conxunción fora de procesos electorais, estaría equivocado. Porque, evidentemente, únicamente con unidades de acción se traballa na sociedade civil para potenciar o motor que existe na propia sociedade civil. Por eso, a primeira alianza é con todos os sectores cidadáns que son, están en rebelión A primeira alianza é cos movimentos sociais no sentido propio, non cos estaribeles ou organizacións de movimentos sociais, co movimento da sociedade. Esa primordial alianza que temos que ter. E para ese traballo vale e son necesarios acordos e alianzas con forzas efectivamente que sexan rupturistas. Primeiro, as forzas que actúan en Galicia. As forzas que se consideran galegas e da esquerda. É necesario, pero mantendo cada quen a súa identidade e o seu proxecto estratégico específico. E despois está naturalmente as proxeccións nos outros dous ámbitos nos que ineludiblemente temos que loitar porque sería o luso que pensase que o povo galego que as forzas do nacionalismo galego no contexto actual e tendo en conta a densidade e a potencia da toma de conciencia activa dentro da conciencia social da idea da, da identidade e, polo tanto, do ideario do nacionalismo que pensase que o nacionalismo galego e Galiza como nación no proceso de determinación podría dar un salto cualitativo importante adiante facendo abstracción de o escenario do Estado español e do réxime español ou facendo a abstracción do escenario da Unión Europea que tamén hai que reventar. Eses tres escenarios, temos que traballar nos tres. E naturalmente, para empezar, hai que procurar alianzas que permitan traballar neses tres escenarios dentro da sociedade civil sin perder a identidade. E aí é onde pode xurdir a base para a súa transposición en cada momento, en cada reto en electoral a os acordos de alianzas que se chaman coalicións ou coligacións electorais, sempre co esquema do Frente Amplo e sempre a partir, evidentemente, como é lógico, da experiencia que dunha maneira audaz e asumindo moitos riscos pois lanzamos cando a nosa proposta de Frente Amplo foi escoitada e asumida por pola Esquerda Unida de Galiza e onde debo decir que a miña experiencia de traballo no grupo parlamentario as conclusións que tiro é que a capacidade de entendemento de osmose de funcionarmos como só un grupo parlamentar no canto de como dous subgrupos que están cohabitando, como diría uh, o léxico francés da Quinta República, no canto de eso estáse producindo un proceso de osmosis e, se me atrevo a decirlo, sin que se sinta o mellor un pouco incómoda Yolanda, eu coido que ese proceso de traballo está conducindo a Esquerra Unida de Galiza a asumir cada vez máis claramente a nación galega e o povo galego como espacio político da súa actuación específica libérrima. E esa é a matriz. Esa é a matriz. Por eso eu nunha intervención, a única que tive nesta asamblea, para tentar que houvese unha transacción entre unha emenda e o texto oficial sobre a política de alianzas que felizmente, efectivamente, deu lugar a unha transacción satisfactoria para as dúas partes e que, polo tanto, é síntoma, indicio e exemplo de como podemos entendernos se no diálogo non pensa ninguna das dúas ou as tres partes que ela é quen ten a razón, a clave está precisamente en que nin por activa, nin por pasiva, nin de ninguna maneira por moi deformada que resultase ser <coughs> entendamos que únicamente vale eso que se chama consenso é que no Parlamento de Galicia, dende logo, o Partido Popular entende que o consenso significa en que acatemos e asinemos por consenso o que impón unilateralmente el. Bueno, pois precisamente por eso, nesa miña posición, eu sinalaba que o importante era distinguir o que é a forza política que ten un proxecto estratégico na sociedade civil de ou unha forza política que estás nun traballo común, nunha acción común, moi ben que é o precedente para poder facer outras coloracións, nese caso nas institucións, pero sempre preservando, blindando a soberanía de decisión dunha recepción política porque mal poderíamos defender a soberanía do povo galego se non garantísemos a soberanía nosa, que é a soberanía de todos e cada un de vos como militantes. E vou rematar porque algúns moitos se cadra e moitas de vos algunas destas cousas ou casi todas xa me tedes escoitado moitas veces, pero tamén quero, francamente, aproveitar a ocasión de que aquí están presentes persoas que representan organizacións de outros ámbitos e que tamén teñen a ocasión de escoitar directamente o que, o que eu podo expresar como portavoz de Anova e non pola miña conta. E a, eh, e o que me queda por decir é, é moi pouco. Aquí fixose mención na intervención dunha das plataformas convidadas a falar uh, da crise de civilización. Efectivamente, estamos nunha crise sistémica e estamos nunha fase de caos sistémico a nivel do sistema mundo e dos seus recintos inferiores, Unión Europea, Estado Español, Galiza. Pero foron precisamente os movimentos dos povos orixinarios e a filosofía dos povos orixinarios latinoamericanos os que, latinoamericanos non, americanos do sur e do centro, porque eles de latinos non teñen nada, claro, os que introduciron precisamente nos debates dos foros mundiais a noción o tema da crise de civilizacións. Non é só unha crise de sistema, unha crise de civilizacións. Pero nesa crise, nós temos que ser capaces de facer o que nos corresponde nesta primeira fase. E a primeira fase no que corresponde é xuntar as forzas, acumular forzas e establecer as alianzas adecuadas para unha creva democrática. Unha creva democrática dentro de Galiza onde o povo soberanamente poda decidir si quere ser un Estado independente, si quere ser un Estado en Europa, si quere unha federación, si quere unha confederación. E a creva democrática co regime da segunda restauración borbónica. Esa restauración que arruinou a vida de tanta xente e as esperanzas. E acabou por arruinar os dereitos conquistados polos cidadáns na loita de moitos decenios e o sangue vertido por tantos mártires dende o 36, pero tamén durante o pleno franquista hasta os fusilamentos de setembro de 1975 cando o vello Marrao estaba entubado. E esa é a condición necesaria. E se isto é así, se este é un objetivo primordial, concordaréis conmigo, en que o noso traballo <coughs> nas institucións, como o traballo con, dentro da, da alternativa agraria da esquerda no Parlamento de Galicia neste momento, o traballo que podamos facer uh, nun Parlamento Europeo, si, cando sexen eleccións, e coa fórmula que sexa, e se chegamos ali, o traballo que se poda facer nas Cortes, que eu confío en que non teñamos que ir a eleccións ás Cortes porque reventen antes e que non cheguen ao final do mandato a creva democrática se a foi a ciudadanía non se fai mediante un proceso electoral Pois que o traballo que estamos a facer nas institucións sexamos conscientes de que estamos a facelo en defensa dos cidadáns para retroalimentar a rebelión cívica, a loita de clases, a loita polos delitos cívicos, a loita polos ecosistemas, retroalimentar todo eso. Non as institucións que nos queremos derrubar e que a cidadanía estámola impulsando e apoiando para que dinamite por a base esas institucións. Cuidado, non nos vai a coller dentro o día que caigan, como a Sansón no conto da historia da Biblia. Por tanto, se todo isto o temos claro que coido que sí, que nos queda agora? A traballar. A traballar. Ou se queredes con máis corrección, eh, isto sintáctica a traballarmos. Na nova naceu para traballar na sociedade. Levamos demasiado tempo falando de nos mesmos. Levamos demasiados meses examinándonos a nos mesmos. Levamos demasiado tempo intentando achar a perfección no deseño de documentos de reglas de xogo. E non vai a ser que a diferencia do que é propio da xente da esquerda de verdade perdamos de vista que os documentos só valen se hai vontade política de aplicalos. lo tanto, a traballar. E non quero porque sería unha faltada decirvos aquelo que dicía un ollo de vidro conto famoso de Castelao, cando eh, no cimiterio eh, dirixíndose a todos os mortos ali enterrados dixera aquela cousa absolutamente surrealista la lacazáns a terra para quen a traballa Así que erguedemos la cazás a terra para quen a traballa. A nosa terra é nosa e non de fenosa, verdad? A nosa terra é nosa, pero só si cambatemos e traballamos no medio da xente. Para eso, a nova coa xente solidariamente. Adiante, adiante con a nova.